күчтүн импульсу менен нерсенин импульсунун ортосундагы байланышты табуу үчүн ньютондун законун колдонобуз келгиле ылдамдануу үчүн бул формуланы алмаштыралы биз каалаган байланышты алабыз күчтүн импульсу нерсенин импульстун өзгөрүшүнө барабар